Akdeniz e, enerji merkezi haline gelme ihtimali gerçekten gerçekçi mi? E, yoksa bu beklentiler biraz da abartılıyor mu? Siz e, gerçek resmi bize biraz anlatır mısınız lütfen? Doğu Akdeniz'de e, derken e, bir süre bir kenara bırakalım bir süre için. E, şu anda İsrail'de Kıbrıs, Güney Kıbrıs açıklarında 1 trilyon metreküp gaz keşfedildi. Hı. E, Mısır'ın bir deltası ve e, Akdeniz'deki e, kıta sahanlığı e, e, e, ekonomik e, bölgesi içerisinde olan bölgede de bunun iki katı keşfedildi. Yani 2.2 trilyon metreküp keşfedildi. E, bu keşifler devam edecek mi, etmeyecek mi? Ben önce e, temel bir şey var. E, biliyorsunuz doğalgaza belli bir süre maruz kaldığınızda iki temel simptom görülür. E, bunlardan bir tanesi baş dönmesi, ikincisi baş ağrısı. Baş döndürden bu e, bir de e, halüzinasyonlara yol açtı. Yani e, insanlar e, kağıt üzerinde jeolojik e, araştırmaların verdiği e, tahmini e, değerleri sanki keşif gibi e, algılamaya başladı. Hı. Büyük ümitler vardı. E, İsrail e, sularında e, e, çok önemli iki tane saha vardı. Sara ve Mira e, denilen. E, büyük ilikler bağlanıyordu. Hiçbir şey çıkmadı. E, onun yanında üç tane e, önemli sahada rezervler aşağı çekildi. E, tabii bunun yanında rezervlerin yukarı e, çıkartıldığı şeyler var ama e, şöyle e, bir şey var. Yani olay çok fazla abartıldı ve beklentilerin bazıları fos çıktı. Eğer gazı gelmeden gaz bulamazsınız. İnsanlar kağıt üzerindeki e, e, MR'lere, gaz MR'lerine e, bakarak e, gaz keşfettik ki hatta Lübnan'da e, başbakanın yaptığı bir açıklama vardı. Hı hı. E, rüyalarımız gerçek oldu diyor. Ne rüyası açık oldu? Gaz mı bulundu? Hiçbir şey bulunmadı <laughs> ama e, üç boyutlu sismik ve iki boyutlu sismik araştırmalar sonucunda e, şu kadar gaz olabilir potansiyel olarak gözüküyor kağıt üzerinde deniyor. Ama bunu deleceksiniz, kuyu açacaksınız ve bulacaksınız. Yani bulmadan e, evet. bir şey söylemek evet, mümkün yani, değil. E, Dolayısıyla sizde... abartıldır. Birazcık abartıldır. Benim kanımca Doğu Akdeniz'deki ülke ve toplumları tek payda, paydada toplayan şey enerji. Hmm. Dolayısıyla enerji bölgenin refah ve barışında çok önemli bir katalizatör yolu, rolü oynayabilir. E, bu nasıl olur? E, sahaların e, veya bölgenin e, ortaklaşa geliştirilmesi veya bölgede bulunan e, petrol veya gazın e, öncelikle bölge ihtiyaç bölge ülkelerinin ihtiyacının karşılanmasında kullanılması ve sonra da kalan miktarın yine bölgedeki mevcut e, ihracat altyapısını kullanarak Hı hı. Bunda özellikle Kıbrıs, e, pardon e, Mısır'ı kastediyorum. Hı hı. E, şu anda oldukça akıl kapasitede önemli bir miktarda evet. ihracat kapasitesi var. Hı hı. Bu atıl kapasite kullanarak dış pazarlara yönlendirilmesi. Üçüncüsü de ortak ihracat altyapı projeleri geliştirerek hı hı. bu petrolün, pardon gazın ve ileride büyük petrol ümitleri de var tabii ki. Petrolün dış piyasalara getirilmesi nasıl olur? Eğer Doğu Akdeniz normal bir yer olmuş olsaydı evet. diyoruz bu birinci şart. Doğal bir e, yer olmuş olsaydı öncelikle yakın çevrenin ihtiyacı karşılanırdı. Şu anda e, Mısır'da gaz krizi var. Bence Akdeniz'de eğer doğalgazın e, ileride mümkünse bulunacak petrolün e, bölge içinde için refah e, sağlamasını istiyorsak diyalog kaçınılmaz bir unsur. Bunun için de bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin belki yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu da nasıl olacak? Bunu artık ülkeler e, reset düğmesine basması gerekiyor. Daha doğrusu reset düğmesine basmak için gerekli cesaret ve arzuyu göstermeler. Bu da e, politikacıların uzun bir e, vizyon e, göstermesini gerekiyor. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi Çok sağ olun. Diliyorum.